Всім доброго дня! Сьогодні би хотів з вами поділитися новиною. У нас з'явився новий телеканал на спутнику Hotbird. Цей телеканал транслює різні серіали та передачі. Для того, щоб його відкрити, нам потрібно зайти в меню, установка, налаштування антени, вибрати спутник Hotbird і частоту. 11034. Якщо у вас стоїть там якась друга частота, ви повинні нажати ОК і вибрати у списку ту частоту, яку вам потрібно. Ось ми бачимо частота 11034. Вибираємо її, опускаємося нижче. І ось тут, де розпочати пошук, вибираємо транспондер. Нажимаємо ОК. Розпочати пошук. Так. Ні. І ще раз ні. Воно сканує телеканали. Як ми бачимо, що сканувало. Вертаємося назад. І всі телеканали, які з'являються, вони з'являються в кінці списку. Ось як ми бачимо телеканал 7D7. Отут йдуть різні серіали, фільми. Він тільки відкрився недавно, побачимо, чи він цікавий чи ні. Ось така була новина. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.